बॉलीवुड में डाकुओं पर अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है जी हाँ मदर इंडिया से लेकर अनेक फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें डाकुओं के किरदार रहे उनमें शोले मुख्य थी शोले में हमने देखा कि किस तरह से गब्बर सिंह के पात्र को अमजन अमजद खान द्वारा निभाया गया था एक उसी पैटर्न पर अब एक और फिल्म का निर्माण होने जा रहा है जी हाँ सौ से ज्यादा मर्डर करने वाले और 550 डाकुओं के सरदार पूर्व डाकू पंचम सिंह पर एक फिल्म बन रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को बना रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम और इस फिल्म में अन्याय के खिलाफ हथियार उठाने से लेकर इस तरह से पंचम सिंह की जिंदगी बदली और वे अध्यात्म की तरफ मुड़ गए इसका चित्रण किया जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम सिंह अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और फिर वे डाकू बन गए और डाकू बनने के बाद उन्होंने सौ से ज्यादा लोगों की हत्याएं की वे बहुत बड़े डाकुओं के सरदार भी माने जाते थे इसके पश्चात उनके जीवन में बदलाव आया और वे गांधीवादी समाज सेवी डॉक्टर सुब्बा राव के संपर्क में भी आए और उसके बाद वे बन गए संत पंचम सिंह यानी वाल्मीकि का कैरेक्टर पंचम सिंह में उतर आया वाल्मीकि भी पहले डाकू थे और उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का निर्माण अनिल